हेलो दोस्तों मेरे चैनल पे एक पहले वीडियो आई थी कुछ दिन पहले जिसमें मैं आपको बताया गया था भी पुराने से पुराने फोटो वीडियो जो आपके फोन से डिलीट हो गया है या किसी वजह से आपका फोन फॉर्मेट हो गया है या फोन टूट गया है उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं बहुत सारे लोगों ने उसको प्यार दिया बहुत सारे लोगों का कमेंट आया सर वर्क नहीं कर रहा तो इसके लिए मैंने और मेहनत की इसका और सोल्यूशन निकालने के लिए तोड़ निकालने की मैंने कोशिश की है जो बिल्कुल सक्सेस निकला है जो आपके साथ मेरा मन किया भी आपके साथ इसको मैं शेयर करूं तो आज की वीडियो इसी पर्पज पे है भी आपका जो पुराना वीडियो है या कोई फोटो है बहुत साल पहले का है जो किसी कारण डिलीट हो गया या फोन ही आपका गुम हो गया तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हो फोन में फ्रेंड ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिसका हमें थोड़ा ज्ञान करना पड़ता है उसके बारे में हमें थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ती है चलो फ्रेंड मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ मेरे फोन में दो आज कितनी है मतलब दो हजार इक्कीस चल रहा है दो हजार दस तक की मैं आपको फोटो या वीडियो आपको रिकवर करके दिखाने वाला हूँ लाइव आप मेरे साथ बने रहो ठीक है फ्रेंड चलो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ मैं अपने फोन में आ गया हूँ ठीक है फ्रेंड इसके लिए आपने क्या करना है देखो फ्रेंड बार बार फोन में ई मेल चेंज मत करो सिर्फ एक ई मेल से आपका फोन यूज करो मान लो आपका फोन टूट गया उस ई मेल को और पासवर्ड को नोट करके रखो नया फोन खरीदते हो तो उसमें ऐड कर दीजिए फोन चाहे आप दस चेंज कर लो चाहे बीस कर दो उससे कोई मतलब नहीं लेकिन आपकी ईमेल आईडी एक, एक ही होनी चाहिए मैं 2010 से सिर्फ एक ही ईमेल आईडी यूज कर रहा हूँ और उससे उसके बाद मैं दिखाता हूँ जो भी चीज हमारे उसमें होती है फोन में हम वीडियो बनाते हैं कोई भी फोटो आती है वो क्या करता है गूगल ऑटोमेटिकली बैकअप देता रहता है अपने फोटो में ठीक है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ लाइव दिखाता हूँ जहाँ एक फोटो नाम की एप्लीकेशन होती है ठीक है फ्रेंड इसको मैं ओपन करता हूं ठीक है फ्रेंड मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन ऑन कर ली है पहले मैंने बंद कर ली थी ठीक है अभी ऐसे है स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर लिया उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी फोटो हमारे फोन में सेव है और कैसे आप उसको ऑन कर सकते हो कैसे ऑफ होती है जी पूरा इन डिटेल में बात करने वाला हूँ ठीक है फ्रेंड देखो मैं बाहर आता हूँ मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ जो फोटो नाम का एप्लीकेशन आप सभी के एंड्रॉयड फोन में होता है इसको आप एक्टिवेट करके रखो एक्टिवेट करने के लिए इसमें देखो ईमेल आईडी लगी रहती है तो ये फोटो का ऑप्शन रहता है कई बार जहां पे क्या होता है जो बैकअप वाला है वो जैसे फोटो सेटिंग में जाएंगे तो सिंक बैकअप पे जाएंगे तो जहां पे बैकअप एंड सिंक जहां से ऑफ रहता है अगर आपके फोन में ऑफ है तो जहां से आप इसको ऑन करके हो नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद आपने थोड़ा अगर बैक जाएंगे तो जहां पे आपके फोन में जब की वीडियो बने या जब जब का जब से आप ईमेल आईडी यूज कर रहे हो तब से आपके फोन में ये पूरा बैकअप रहता है देखो मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ ये देखो सितंबर तेरह जून 2020 की है और मैं साल टू साल बाद बाद मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ कितनी पुरानी ये वीडियो या फोटो सेव करके रखता है मैं थोड़ा और पीछे चलता हूँ ये सात अप्रैल 2020 की है थोड़ा मैं और पीछे चलाया जाता हूँ ये 20 मार्च 2020 की ये फोटो है आप देख रहे हो फ्रेंड कितनी ये दिसंबर 2012 की भी फोटो है जो इसमें या फ्राइडे 2014 की 11 नवंबर 2014 मतलब कितनी फोटो आप देख रहे हो मतलब कि कब की ये देखो लास्ट जो मेरे फोन में फोटो है जनवरी 2010 की है इसका बस एक ही रीजन है अभी आप ईमेल आईडी को चेंज मत करो अगर आप ईमेल आईडी चेंज करते हो तब आप इसको रिकवर नहीं कर सकते आप अगर ईमेल आईडी अभी आपने और लगा ली है लेकिन जो आपका फोन गुम हुआ उसकी ईमेल आईडी कोई और है ठीक है तो इसको मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ मान लो भी आपने दो साल या दस साल पहले कोई ईमेल आईडी यूज करा है उसका ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको पता है या ईमेल आईडी आपको याद है लेकिन आप अभी आपने क्या रिसेंट क्या किया नया फोन ले लिया लेकिन उसके ईमेल आईडी आपने दूसरी लगा दी है अभी आप चाहते हो भी मैं दस साल पहले की वीडियो और फोटो को रिकवर करूं तो आपने सबसे पहले अपने फोन में वही ईमेल आईडी और पासवर्ड लगाना है जो 10 साल पहले या 5 साल 4 साल पहले आपने लगाया था लगाने के बाद फोटो नाम का एप्लीकेशन होगा वहां से आप उसको एक्टिवेट कर दीजिए जैसे एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आप देख पाओगे भी आपकी पूरी की पूरी फोटो और वीडियो आपको वापस मिल जाएगी ठीक है फ्रेंड अगर आपका और इसके रिलेटेड और भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट करना है मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ ठीक है उम्मीद करता आपको मेरी वीडियो पसंद है पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना थैंक यू फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो तब तक लिए bye bye love you all